ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبي نفس دا وحب حين كرتا مجرتو حتى يجرتنا النفط النبي أم بيكو جرتا أشهد أن لا إله إلا الله هذا هورتا دا وحام كقريا دادك هورتو دانا كمرخاتي كعيا دادك أنا آنو الشيقيا إلى حق لقو عابدا إنو سنجر إلا أذيك إلا إلا هاي موياني أذيك النبي الرسول إنا تايما هلكا كمرخاتي كعيا بيودي salaadii nebigu hortiisa uu ku tukanayay kuma islaamin baa layidhi safwaan binu umaya laanna muddo dhan buu nebiga la jooguu ag fadhiisanayay isagoo mushrika uu nebigu soo dhowaynayey oo marka salaadda la tukanayana maka lagu tukanayana intuu nebigu horay u baxo ayuu safwaan binu umaya gadaal u baxay nebigu iyo saxaabadu sida uu cibaadaysanayaan buu fiirinayey kayfiyaddii nebigu u tukanayay kuma islaamin waxa uu ku islaamo ninkaa badishay deeqsinnimadii nebi maxamed markuu arkay buu ku islaamay diinta islaamka dayaqsibuhaa nebigeenu calayh salaatu wasalaam laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana qofallihii qofkii ilaahay la kulankiisa rajaynaya aakhirana ku xisaabtamaya cidda noloshaada macallim aad uga dhiganaysa waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddii nebi maxamed cidaad ahay cidaad cid cid isaga aanan ahayn aad ku dayataa noloshaadii adigaa god ku riday ogow madiinat almunawaru nebigu yimiday wuxuu arkay yahuuddii magaalada madiine kula noolayd oo cashuuraa soomaysa markaabuu nebigu ku yidhi maalinkanay soomayaan waa maxay waa maalinkii ilaahay nebi muuse calayhi salaam uu badbaadiyey ee fircoonna laga halaagay weeyaan markaa muuse ayaa soomay shukran lirabbihi buu u soomay reer bani israa'iilna waa cibaadadooda weeyaanoo way soomaan markaabuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi annagaa nebi muuse uga xaqleh sooma buu rasuulku yidhi waa tobanka cashuuro weeyaan markay saxaabadu ay soomeen ayuu nebigu yidhi kal dambe haddii ilaahay i gaadhsiiyena taasuucaa sagaalaadka ayaan ku darayaa oo maxaan ugu darayaa sagaalaadka yahuudda ayaan khilaafayaa weeyaan xaggii cibaadada ayuu nebigu yahuudda ku khilaafay maanta mujtamaca muslimiinta badana adduunyada ku noolna iska daa cibaade eh bal dhaqankiiba maanta ay ku dayanayaan maqduubi calayhim iyo waladaalliin bay ku dayanayaan salaadda markaad tukanaysidna ayuha ayuhalmuslim waxaad leedahay ilaahuw aniga dariiqa waxaad marinaysaa kuwii dushooda aad u nicmaysa dariiqooga imari kuwii loo nicmeeyey waa dadkii ilaahay doortay alambiyaa calayhim asalaam waasidiiqiina washuhadaa waasaalixiin ee ilaahuw dadkaad u cadhootay iyo kuwii baadiyoobee dariiqa xagka ka leexday ilaahuw jidkooga aniga hay marin baad ku ducaysanaysaa laakiin mujtamaca muslimiinta maanta dhaqankooga eeg xagga salaadda markay noqoto cibaado markay noqotona masaajidka dhexdeeda markaan sunno ama salaad farada tukanayno waxaan ku qowlaynaa ilaahw dariiqa mustaqiimka imari dariiqii aad addoommaha aad ugu nicmaysay aad marisay mari akhlaaq markay noqoto iyo dhaqanna maanta mujtamaceennu waxay ku dayanayaan dadkii ilaahay u cadhooday iyo dadkii baadiyoobay baan dhaqankooga maanta aan qaadanaynaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu khilaafay cibaadadii buu ku khilaafay cibaadadii innaguna maanta mujtamaca muslimka meeshay doonaanba ha joogaane عددي بين مانتا كقد يعني يهودي نصارى برقى مسلم أيها المسلم عدة قد ينسى والنبي محمد عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباع نبي قيدي هذه نبي موسى الدوية مانتا أجوغ لها شرع عدة إساق الله سودي بمرة عينه تيد أمبر راعي لها ورسول قيدي لأن ميثاق با إلهي كقاذي أنبياء دمان jamiica alambiya nebi kastoo la soo diray risaalad marka loo soo dhiibaayo waxaa ballan laga qaaday adoo risaaladaa haysta haddii nebi maxamed adduunka uu yimaado inaad isaga rumaynood raaci ballan ii qaad baa ilaahay yidhi markaasaa nebi walba ilaahay hortii uu ka mara uu ka markhaati kacay haddii isagoo adduunka jooga nebi maxamed uu yimaaduu shareecadda la yimaada islaamka inuu nebi walba nebi maxamed raacayo waa ballan nebi walba ilaahay uu la galo ka qaaday weeyaan nebiga nebiyadii ay ballan qaadeen inay raacayaan ay ilaahay hortii ka ballan qaadeen inay ku dayanayaan ayaa inakana ilaahay nooga dhiga imaam ilaahay nooga dhiga qudwo inaan ku dayanno falidaalika natacallam waa inaan barannaa noloshii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam dulqaadkiisu sidee buu ahaa sidee nebigeennu ummadda ugu dulqaadanayey xagga diraasadda markay noqoto tacliinta masaajidkiisiibuu nin acraabiya cawradiisii intuu la soo baxay buu ku kaadiyey saxaabadu ninkii way ku yaaceen walaakiin nebigu waa ka riday calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dacuuhu war daaya buu yidhi war daaya daaya kaadida ha ku kala joojinina buu yidhi daaya halkuu ku kaadiyey ordoy ninkuu biyo ka badan ka shuba buu nebigu yihi ku shuba masaajidkuna bataax buu iska ahaa jagac isagii buu nebigu u yeedhay ninkii aadaabtii maskiidku u sheegay iyo uu tilmaamo wuxuu ku yidhi ordoo meeshuu ku kaadiyey biyo ka badan ku suba fa innamaa bucidtum muyasiriina walam tubcauu mucasiriin buu nebigu yidhi inaad ummadda xaqa u dhibrisaan baa laynii keene inaad ummadda xaqa aad ku adkaysaan markaad u gudbinaysaan adduunyada layniima keenin buu rasuulku yidhi isagiina wa uu yeedho wuxuu sheegay masaajidku ahamiyadda uu leeyahay waa meel loo dhisay ilaahay lagu caabudo in salaadda lagu tukado in qur-aanka lagu akhristo in diinta lagu barto markaasuu u sheegu yidhi waa masaajid aqalkan ilaahay baa iska leh waa meel daahira weeyaan leanna markaasuu saxaabigii nebiga ammaani jiray markii dambe mucallim buu ahaa kayfiyaddaasuu nebigu ummadda wax baraayey sala allahu calayh wasalam khudbadda mambarka isagoo khudbadaynaya nin acraabiya isdhex taagay dadku dhexdii oo yidhi rajulun ghariib baan ahay jaa'a yas'alu can diinihi laa yadri maa diinuhu نن غريبة أيانه دين دي إسلام كا كعصب وأي مدة دين دي إسلام كا ينوح كاوي ديو خطبة دي النبي خطبة دي الجمعة إنتو النبي جو جوجي أيو كدا دعونك هل جيب وجود تجي كرسي جيب الله دبقة هذا النبي عليه الصلاة والسلام مسألة اللي مسألة دور ربي إنه النبي كوي دي مركو وي دي أي وقدر ما يستري أيو النبي جو صان نقدو خطبة دي النبي قدر ما يستري ومعلم هذا المعلم تهينا mahalkaagu waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mahalu laclaa ciddaad ku dayanayso waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddaad qaa'id ummadaad aad tahayna u fiirsa dulqaadka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nin reer baadiyo acraabiya ayaa nebigeennoo saxaabadiisu hareeraha ka socdaan gadaal intuu kaga yimiday ayuu cimaamaddii nebiga go'i nebiga hunguriga kaga qabtay markaasuu weliba hadal adag ku yidhi xoolaha ilaahay agtaada uu dhigay adiguna ma lihid awowgaa cabdulmuطalibna male nasiibuu ka yidhi intuu nebigu qoslay buu ku yidhi siiya buuhi boqol halaadoo geela ah isagana la siiyey xaakim haddaad cid ku ummad taladeeda aad haysid ama magaalo xakum ama waddan xakum ama tuulo xakum ama tala reereed hay cidda aad ku dayanayso waa nebi maxamed waa maalulacla dhinac walba waxa uu nebigu bashariyadda u yahay miaalkii u sarreeyey lagu dayanaayey inaad ku daba liibaanta mooyaane ku daba khasaari maysid abadan abadan limaada la'anna ilaahay baa yidhi wain tutiicuuhu tahtaduu haddaad nebi maxamed aad raacdaan ood ku dayataan waad hanuunteen baa ilaahay yidhi tabaaraka wa tacaala saxaabadu ninka inay gacan ula tegaan bay ku hamiyeen walaakiin nebigu uu dhoollo caddeeyey intuu qoslay saxaabadii cadhadii buu ka baabi'inayaa markaa nebigu saa intuu ege buu qoslo wuxuu ku yidhi war waxa uu doono siiya buu nebigu yidhi kaxeeyo baytalmaalka geeya oo siiya buu yidhi haniimadii gaalada laga soo qaaday buu nebigu sidaa u qaybinayey kan intaa siiya kan intaa siiya kan intaa siiya nin acraabiyo reer baadiyaa ayaa saxaabada isdhex taagoo qaylyoo yidhi wallaahi qaybtan la qaybiyey lagumana cadaalad falin ilaahay dartiina looma bixin buu yidhi hadalkaa ciddan lagu leeyahay waayo waa nebiy ullaahi moxamed calayhi asalaatu wasalaam bal u fiirso dulqaadka nebigeenna eeg siduu nebigu ummadda iskugu waday eeg qismaddan la qaybiyey laguma cadaalad samaynin ilaahay dartiina looma loogama jeedo hadalkaa ninkan lagu leeyahay maaha shakhsi kale waa nebi moxamed markaa cabdulaahi bni mascuud radia allaahu canhu ayaa maqlaayey markaasuu nebiga u tegay calayhi salaatu wasalaam markaabuu nebiga u sheegay markaabaa wejigii nebiga ayaa markiiba doorsobo isbedilay markaasaa nebigu yidhi hadday ilaahay nebi maxamed cadaaladdu xaggooda ka iman ayaa kaloo cadaalad samayn buu nebigu yidhi soo qabtoo ninka xidhi nebigu ma odhan isbarbar dhig madaxda zamankan ummadda taladeeda haysa waddankay dooni ha joogaan يا قائد قائد الأعظم قائد كي وينا يا أمد هو جان كي إلهي نو قد يبي هل كي كلا جو جان بالسكو إيج ساسو إيج النبي صلى الله عليه وسلم مركز سويدي إلهي النبي محمد هذا يك عدالة حقه ذا كيما أيا كلو عدالة سمين كرب ورسول كيودي مركز أبو النبي كيودي ولال كي موسى عليه السلام أنت إنك بدن بوالله دبا أو صبري ورسول كيودي لأن القرآن كان نبي قبنا يي qur'aanku waa usuulu dacwa usuusha dacwadda qur aanka laga bartaa qofka muuminka waxaa xakamaynaya waa qur-aanka weeyaan haddaad cadhooto qur-aanka ku noqo haddii lagugu gafo qur-aanka ku noqo haddaad talo ummadeed kaa guracanto qur-aanka ku noqo waa inaad noqotaa marjacaaga waa inuu ahaadaa qur'aanka limaada li'anna qur-aanku waa kalaamkii ilaahay tabaaraka wa tacaala cadaalad dhammaystiran baa qur-aanka ku dhammaystiran waa maxkamad cadaaladoo dhammaystiran مرقابو النبي يقول ولال كي موسى عليه السلام ونبي موسى انت انك بدن باسقنا والله دبا اسك صبري دهاني كانوا صبري بك دغتا مرقا وحكل ايما يالو صبرون با يالو ويان صبر بدنا دلقات بدنا النبي جن عليه الصلاه والسلام دلقات مسؤول اسق امته لديه دحيا كضعيف كا كقوي كإلهي أضيعي كعبادتي سناقس كتحي كحق إلهي إلالينيا كحق بني آدم كولي أن دميسترين كأخلاق دو وناكسنة كأخلاق دي سؤال ليدتو كدين تكفي عن كدين تولي كدقن كيكا كفي عنين انت بالنبي عليه الصلاة والسلام ومدي سوسكو وضي رئيس المنافقين عبد الله بن عبد الله بن أبي بن الصلول إنك سيبا نبي ويمد عليه الصلاة والسلام مرقي لغا صونغ دي غزوة الأحزاب مرقاسو يا رسول الله آبهي منافق نمدي سي عداتي وحان كبقى يا آبهي نن مسلم انتو دلو نكا مسلم كي صحابيك آبهي دلي إني أنيغانا قعاني إغا سيبه توسدا ناركو قلان كبقى يا آبهي كوركيس أنيغا سوق قينو كوكيني إغو فصحبو كيدي أبهين ورئيس المنافقين ويان يعني markaabuu buu nebigu yihi may kugu fasaxi maayo buu ka yidhi waayo la odhan maayo saxaabi baa munaafiq dila la odhan maayo lagu sheekayn maaye waxaa lagu sheekayn saxaabadii moxamed baa islaynayso kurka iska jaraysa adigana waa aabbaha suxbadiisa wanaaji buu ka yidhi u samafal annagana sharkiisa ilaahay baa naga kaafin doona buu rasuulku ku yidhi muddo yar kadib ninkaa uu dhiman doonaa ra'iisu lmunaafiqiin dadna markuu dhinto saxaabigii uu dhalay baa nebiga u iman doona wiilkiisa cabdulaahi baa iman doona oo nebiga ku odhan doona iigu tuko markaa cumar binu khadaab baa ku odhan doona yaa rasuullah munaafiqa ha ku tukane daac ila salaataljanaasaha qofka lagu tukanayo waa ducayn qofka loo ducaynaya weeyaan markaa nebigu ku yidhi cumar waan ku tukanaya iska daa buu ka yidhi markaa buu yaa rasuul allah ma ninka munaafiqnimadiisu ay caddahay qur-aankuna uu fadeexadeeyey maad ku tukanaysaa markaa buu yidhi yaa cumar aniga khiyaar baa ilaahay isiiyo waa kii yidhi istakfir lahum aw laa tastakfir lahum in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allaahu lahum khiyaar baa ilaahay aniga isiiyo waa ka ilaahay igu leh haddaad doonta u dembi dhaaf dalab oo u ducee weeyaan haddaad doontana haba u ducayn haddaad kuwaa toddobaatan jeer ilaahay aad dembidhaaf u weydiisana loo dembi dhaafi maayo baa laygu yidhiye khiyaar baa laysiiyo khiyaarkaa horreeye hanu tukadee han ku tukadee cumarow iska kaydaa buu nebigu ku yidhi nebigu waa og yahay ninkaa salaadda nebi maxamed uu ku tukanayo inaysan waxba u taraynin waa og yahay laakiin nebigu ayuu ilaalinayaa wiilkiisa saxaabiga ee jaliilka ee dharaariya habeen nebiga ag taagan ee diinta islaamka difaaceega dhiiggiisa ula diyaara inuu ku bixiyo kaabuu nebigu qalbigiisa dhowrayaa markaa nebigu ummaddiisa uu isku wadaa wuu ha ku tukaday nebigu calayhi salaatu wasalaam haddana markaasuu yidhi yaa rasuul allah qabrigiisana noo raaco balkaalayo haddana halkaana nala dul joogso lacalla laga yaabaa duljooggaagaa ilaahay inuugu naxariista aabbahaye markaasuu raacay rasuulku cumar binu khadaab baa nebiga gacanta hor dhigoo yidhi yaa rasuul allah nimanka munaafiqiinta qabuurooga ha tegina ka joog haddaba markaa buu nebigu gacantii cumar iska qaado wuxuu yidhi cumarow khiyaar baa aniga ilaahay i khiyaarka ha iga qaadine iska kaydaa buu nebigu ka yidhi cumarow وتجي قبرجينا نبي جواز كرتاجي وأودعي وكسر نقضي صن نقض كسر نقض النبي القرآن ككسر دجايا قل لي هي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون بالغويري ما أنت وحي كذا بسبب النبي الغويري كوى منافقين تا سلادنا كمد كان كرتيد وأمد عن كرتيد قبرته ده نهسكر تاجي بالنبي الغويري aayaadka qur'aankee soo degay iyo waxaa iswaafaqay talabixintii cumar binu khaaab uu soo jeediyey maalinka intii ka dambaysay baa la yidhi cumar binu khadaab marka talada uu nebigu saxaabada uu suurada uu talo gelinayo talada cumar bnu khadaab uu dhiibtaa nebigu si gaaruu iskaga eegi jiray baa la yidhi limaada imaam imaam suyuuطi raximah kitaabu taariikh alkhulafaa wuxuu ku sheegay shan iyo toban tala bixin oo cumar uu ummadda u soo jeediyey talo ummadeed oo nebi maxamed uu u dhiibtay iyo qur'aankaa iswaafaqay baa lagu yidhi xijaabkaa ka mid ah maqaamu ibraahiim baa ka mid ah aayaadka munaafiqiinta ka warramaya ayaa ka mid ah shan iyo toban tala oo cumar uu nebiga u soo jeediyey iyo qur-aankaas waafaqay baa la yidhi intaa intay ka dambaysa hadduu cumar talo dhiibto nebigu talada cumar si gaaru isha ugu hayn jiray baa la yidhi markaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam sidaasuu nebigu ummaddiisa iskugu waday xagga cishradana cishradu waa maxay sidee nebigu reerihiisa ula dhaqmaayey ilaa shaksi mutakaamilu ahaa nebi maxameda ilaahay baa hi wa innaka la calaa khuluqin cadiim jaanib keliya kuma sifoobin xagga cibaadada waa maal xagga akhlaaqda waa maal xagga maamulka waa maal xagga shujaacadda waa maal xagga naxariista waa maal xagga tarbiyadda awlaadda waa maal xagga maaragtaane deeqsinimada waa maal xagga zuhdiga waa maal xagga mucaasharada reeraha siduu loola dhaqmo waa maal maal waa maxay waa tusaale caaisha radia allaahu canha waa la weydiiyey aqalladiisa nebigu markuu joogo muxuu qaban jiray noo sheeg baa lagu yidhi markaasay tidhi umma almu'miniin caaisha radi allaahu canha waxay tidhi aqalka markuu nebigu joogo wuxuu qaban jiray maynii sheegaa kabta isaga ka gooday buu nebigu iska toolan jiray marada ka daldalaacantayna nebigu uu karkaran jiray neefkiisana uu maalan jiray aqalka dhexdeeda adeeg waxaan u baahanayna nebigu waa noo qaban jiray tii isagaa noo adeegi jiray adeeg laakiin salaadda hadday gaadho nebigu salaaduu u baxaya calayhi salaatu wasalaam xuquuqda eheladiisa uu ilaalin jiray bal isagaa inoo sheegoo yidhi nafaqada dirhamka aad ilaahay diinkiisa aad ku nafaqaynayso iyo dirhamka maaragtaanay addoon aad ku xoraynayso iyo dirhamka maaragtaanay miskiin aad siinaysid iyo dirhamka ehelkaaga aad ku nafaqaynaysid waxaa ilaahay agtiisa ajar badan buu nebigu yidhi ka aad reerkaaga ku nafaqaynaysa ajar badan buu rasuulku yidhi ka reerkaaga aad siinaysid qadra alxaaja markaasuu akhlaaq buu reerhiisa ku maamulaya akhlaaq wanaagsan uu iman jiray aqalka caaisha wax la cuna ma yaalan caaisha maya bay odhan jirtay markaa odhan jiray waa iska soomanaha iska daah xabsi uu tegi jiray wax la cuna ma yaallaan saaka maya waxa ma yaallaan rasuul allow waa soomanaha iska daa buu odhan jiray cunto haddii la siiyey cajabisana uu cuni jiray hadday cajab gelin weydana nebigu ma ceebayn inuu ka tegi jiray وحي عجبية وحي الله سميه هذي شيء أو عجبية ما أورنين هذي شيء الله سمينا ما أورنين محاسدا نو سميسين شيء الله سمينا ما أورنين محاسا أو سمين ويدين مدى قال لمين ما عرونين هل مر بيدو مرقيسو نبي قاي انت اسكوي ما دين إلا دين مو نبي قبيل نصيو مصاريف waatan dowladda islaamku dhaqaalo yeelatee wuu ka hijrooday nebigu dumarkiisii jibriil baa u yimidoo waxaa lagu yidhi reerahaagii adduunyaa soo gasho adduunyay ka fikireene ka dheerow baa lagu yidhi dhowr iyo labaatan cishuu nebigu maskiidka iska galay baa la yidhi ilaa magaaladii madiine war waxaa galay la leeyahay nebigu xaasaskiisii uu furay cumar baa socday inantiisii xabsu u tegey aabba nebigu muu ku fura maya nama furin maxaad samayseen والله وحان سمينو دنبي وين أنكم ما هنا وأنا اسكو إمانو وحان سو هذا القانون نري واتن دولة دي إسلام كو دقالة يالته مو نبي قو مصاريف نقر حديثو لن مصاريف ربي لا أبو بكر باس سعودي إن انتي سعايش وطاقي ما لقوا فرين ما إلي ما فرين أبو محادا عاي نبي قو نجي جرودان مقالي وعايتر نبي الله أبو دنبي كلا ما سمينه وعان اسنري كلي يهدان هوينكي نبي قنحي دولة دي إسلام قواتر دقالة يالته xoogaha masaarifa nebigu meel haynii saaro ma intaasunba ahaa waa intaa deedna markaasaa nebiga aayadahan ku yaalla suurat alaxzaab aayaat takhyiir ee kala doorashada ee la leeyahay nebi maxamed ilaahay iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhiroo dhinaca iyo adduunyadiiyo zinadeeda oo dhinaca kala doorta aayadaha ka warramaya kala doorashada kala doorbidashada ayaa marka nebigeenna ku soo degay calayhi salaatu wasalaam waxau nebigu ka bilaabay xaasaskiisa tii ugu jeclaa buu nebigu ka bilaabay waa tuma uma almuuminiin caaisha radia allaahu canha taasuu nebigu reerihiisa ugu jeclaa camar binu caas baa weydiiyey nebiga su-aashaas camar binu caas baa saxaabada ku odhan jiray saxaabada nebi maxamed anuu iigu jecel yahay ku salliya rasuulka sala allahu alayh wasalam markaasaa lagu uhi war ka daa may anuu iigu jecel yahay war ka daa may waan weydiin salaaddii markii laga baxay buu camar istaagay wuxuuhi yaa rasuul allah dadka ayaad ugu jeceshahay ii sheeg markaasuu nebigu yihi caaishaan ugu jecelahay buu yidhi innaka ma dhici kartaa ninku inuu raggeenu horteeda ku yidhahdo waana dumarkayga islaantaasaan ugu jecelahay waad ka xishoon laakiin ceeb maaha nebigu uu sheegay mujtamacuu ka hor sheego wuxuu yidhi xaas dadka waxaan ugu jecelahay caaisha markaasuu yidhi maya dumarkaaga maaha ragga مركز الابهد وكما ابو بكر مركز حدنه مركز عمر مركز عمر بن عاص حاضي بيغو اسكا مصيبي حاضو ا مستال لو يدو وحو يدي وحان كبقى انو نبيغو يغا دغه كوغو دمبيه بو يدي مركز ا مسكا لاي اسكا ا مسي عمر لذلك النبيغو عايش وحاسسكي سوغو جعلا مساله دانا كلا دورشده النبيغو وحو كبلا بعيد وحاسسكي سوغو جعلا wuxuu ihi caaisha soo fadhiiso aayadahan qur-aankaa dusheeda ku soo degay waa kala doorbidasho ilaahay iyo rasuulkiisa iyo jannada oo dhinaca dhinaca kalena adduunyadiiyo sinadeeda oo dhinaca labadaa kala dooro weliba inan yar baa tee go'aan qaadashada ha ku degdegine tale haddaan ka bixiyana waxaa ila quman inaad aabbaha abiibakar iyo hooyada aad la soo tashato markaa caaisha tidhi ma ilaahay iyo rasuulkiisa iyo jannada ayaan aabbahay hooyaday ka talagelin may ka talagelin maaya bay ku tidhee ilaahay rasuulkiisii aakhirada ayaan doortay maanta intay ka dambaysana adduunya dambe kugu hadal qaadi maaya bay ku tidhi markaa buu nebigu farxay calayhi salaatu wasalaam markaasay ku tidhi nebi allow sidaa aniga ad ii weydiisay soo xaasaskaagana u weydiin maysid markaa buu yidhi haa haa iyakana waa ku socda adaa kaa bilaabay waxay tidhi haddaba anigu mowqifkayga aan doortay adiga ha iga sheegin iyakana weydii bay ku tihi taladooda halkaa markaa maseer yar baa ku jira soo maa markaasuu nebigu intuu qoslay buu ku uhi wallaahi hadday ayaku i weyddiiyaanay igu yidhaahdaan caaisha ayay dooratay anna ka qarin maya buu rasuulku yidhi yacni sidan adiga wanaag iyo janno kuula rabaan iyakana ula rabaa janno weeyaan waana imtixaan arrintu waa ikhtibaar weeyaan oo la leeyahay ilaahay iyo rasuulkiisii iyo jannadoo dhinaca iyo adduunyadii siinadeeda oo dhinaca kala doorta waa khiyaar cajiiba waa imtixaan weeyaan ikhtibaar markaa buu nebigu leeyahay caaisha hadday iyakuna ii weyddiiyaan ay igu yidhaahdaan caaisha ayay dooratay nebi allow way og yihiin inuu nebigu caaisha uu jeclaa iyada ka soo bilaabaayo anagu aniguna ka qarin maaye wallahi waan u sheegi buu ka yidhi cishra saasuu nebigu dumarkiisa ula dhaqmaayey ghaswatu khaybar markii dagaalka lagu qaadee lagu duulay gabadhii ugu quruxda badnayd markaa ayay nebiga u dooreen asxaabtu u doorbideen safiyata bintu xuyey radia allaahu canha ummu bay yidhahdeen nebi allow tan adigaan kugu deeqnay qaada bay ku yidhahdeen way qurux badantahee markaa buu nebigu yihi wallahi waad ii garateen buu ihi tii ugu qurux badnayd dadka waa hagaag caaishuu nebigu yeedhay xabsa u yidhi caaisha iyo xabsa kaalaya gabadhana laysiiye dadkii lasoo qafaashay baa layga soo dhex dooree layga soo dhex doortee caroos baan he ii soo diyaariyey buu yidhi ordo ii diyaar gareeya reerihiisa nebigu ma dhaqaalo ku wada mise akhlaaq badii sheega yaa ma dhici karta waa waxa innaga zamankeenna waa mustaxiil inuu ninku labadiisa dumaruu qabay uu ku yidhaahdo naa gabadh yar baa laysiyoon guursadee bal ii soo diyaariya way adag tahay soo maaha waxau nebi maxamed reerihiisa ku maamulaya waa akhlaaq weeyaan waa khuluq lacag ummadda laguma maamuli karo reere lacag laguma dhiqi karo reeraha waxaa lagu dhaqaa waa dhaqanka wanaagsan weeyaan lidaalika nebi maxamed sal alla slam maalu laclaa buu dhinac walba way qaadeen habeenkii bay u diyaariyeen salaaddii cishaay markay gaadhaan saxaabadu nebiga soo gelbiyeen markii aqalkii loo dhowaaday buu nebigu saxaabadii ku yidhi war dee reerkaygii baan u tegiye iga hadha buu ku yidhi markaas innakana maasha allah dee aroosyada zamankeenan ilaahay haynoo dembi dhaafa bas bal arooska nebi maxamed dhibyaridiisa eega aroosadiina labadana u diyaarinaysa xabse iyo caaisha isagiina salaaddii cishaay markuu saxaabada soo tujiyey hareeraha ka soo mareen aqalka markuu u soo dhowaadayna iyakiibuu la kaftamo wuxuu ku yidhi warde caroos baanaen reerkaygii baan u tegiye dee maxaad iga daba qabanaysaa niga hadha buu yidhi deedna markaasay qoslayn xishooda inay ka hadheen caaisha iyo xabsaa ka soo baxay marka aqalkii markay nebiga maqlay inuu soo socdo markaasuu yidhi haye bal warrama maxaad aragteen عائشة تري ده محان أرجنا يهودية بان أرجنا أرادة أوتك بكويلة دين وقروح بالنيد بالله وكوضة قروح بالنيد مرقا ولبع حفصة هذا الله هذا كسي هذا الشيء مرقا أبو النبي كذب هذا ولي حفصة اتق الله إلهي كيا إلهي كيا ما عرون ما دقال لمن ما قيلين بل سيد النبي قول الدغمي ريري ساق حفصة عائشة قبل دواء مسلمة وإسلامته ilaahay ka baqa markaasay leeyihin waa yahuudiyada da u teg bay ku yidhahdeen <laughs> markaa buu nebigu u galay calayhi salaatu wasalaam maalmihii carooska ahaa maalintiina saxaabadu nebigu la joogaa dumarkaa markaa u yimaado markaa gabadha way u weheliyaan oo u sheekeeyaan maalin maalmaha ka mida buu nebigu u galay safiya iyadoo ooyeysa markaa buu nebigu ku yidhi safiya maxaad la ooyeysaa ii sheeg waxay tidhi yaa rasuul allah dumarkaaga qaarkood dhib bay igu hayaan aniga waa tee iyo tee caaisho iyo xafsa oo maxay leeyihiin dee waxay igu yidhahdeen mar walba yahuudiyad baa tahay dee markaa buu nebigu ku yidhi ayakuna maxay leeyihiin de annaguna gabdha carabiyad gabadh gabdha carab baa nahay carabiyaad baa nahay annagu adiguna yahuudiyad baa tahay markaa nebigu ku yidhi dee dee adaa ka nasab fiicane haddii xagga nasabka la eege adiga aabbaha waa nebi haaruun binu nebi haaruun bay ku abtirsanaysay baa la yidhi aabbahaa waa nebi adeerkaa waa nebi waa nebi ciise nebi muuse zawjkaagu waa nebi waa nebi maxamed adaa ka laandheeraysan buu ka yidhi ee markay kuu yimaadaan iska celi saa ugu jawaab maalin danbuu nebigu yimid ee safiya bentu xuyayo aad u faraxsan bal warran waxay tidhi maanta dumarkaagii taan ku dhigay waa la yaabay tidhi oo maxaad ku tidhi ده كلمة ده يقو أورن جرين بإلهي ما دين يهوديات مر قاس عنكود نا يهوديات دوم بعد يقو هاي سانة أنا جا أبهاي والنبي والنبي هارون عليه السلام ما قابت الصدع أذير كين والنبي والنبي الله موسى عليه السلام وكليم الله وده جيكون والنبي والنبي محمد عليه الصلاة والسلام بل مدين إن النبي كل ستي هل قاس عنكود ترى شيء عنكود ترى markaasay afka qabsadeenoo way iga yaaceen bay tidhi maanta halkaa un dee ka wad buu nebigu ku yidhi saa dumarka iskaga celi yani maa cishra xayaat alcishra malag nebigu siduu dumarkiisa u kala badbaadinaya eeg waan run waxuu nebigu ku hadlaayo qofka nasabkiisu wuxuu qiimo ku yeelanayaa ina akramakum cinda allaahi adqaakum haddii iyaka ay gabdho carbeed ay yihiin oo xafsana cumar u dhalay caa'ishana waa abubakar u dhalay أذكر النبي هارون باتكو أبتر ستا أذكر كان هو النبي موسى وكليم الله هدي النبي محمد وني وذق يك وقبنا ده أذكر النبي محمد وكو قبابو كير النبي مرك النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام السجاي نو قدوة مرك النبي جينا هذا نقول دونا إنه ليبان دونا إنه عز دونا إنه شرف دونا إنه وين النبي جينا راعناه حدب انت امد دقن كي نبي محمد ان كسي فقانو وعادو قاتا الهينا وان نقف فقانا يا يوقو غزوة احد ايا درس با دروس با كف كف ايا قدو من دروس ابن قيم الجوزي رحمه الله في زاد المعاد بك رمي انت مسائل اكسو صاري شيخ في غزوة احد حدي احكام تهي حدي عبر اي تهي حدي تاريخ تهي حدي سيرة تهي hadday hadiyo tahay ma malayn karaysid jamaacuu nebigu soo qaaday jamaaco jabalurumaah buurta la yidhaah buu nebigu jamaacadda u dhigay waxa uu nebigu kula dardaarmuu ku yidhi haddii aad guulaysanood aragtaan iyo haddii kaleba inninku halkaa ii jooga buu rasuulku ku yidhi judhii u horraysaba muslimiintu way guulaysteen waa la jebiyey gaalladii khaniimadii baa la guranayaa jamaacaddii nebigu buurta uu dhigay ee xagga dhabarjebinta uu nebigu u dhigay inay ka ilaaliyaan way kala jabeen markiiba qola waxay yidhaahdeen way guulaysteen muslimiintiiyo waa kuwa khaniimadii guranaye ina dhaadhiciya amiirkii jamaacaddu wuxuu yidhi may war ha degdegine nebiga ha khilaafine amar nebi baan meesha ku joognaaye halkaa jooga may dagaalkii dhammaa guushii muslimiintae raacdeenna dhaadhiciya may way kala jabeen jamaaca way dhaadhacday oo khaniimadii bay ka qayb galeen inay muslimiinta la gurtaan laakiin jamaaca buurtii bay ku hadhay jeyshkii maaragtaane fardaha khaalid ibnulweliid oo maalintaa aanan muslim muslim aanan ahayn ciidankii uu watay ee fardahee fardoolayda ayaa dhabarjebin intay xagga dambe ku soo sameeyeen jamaacaddii buurta ku hadhay amarkii nebi maxamed ku sugnaatay ilaahay waxa uu ku deeqay inay noqdaan wada shuhado maxay noqdeen shahaadaa ilaahay wada siiyey jamaacaddii nebiga amarkiisa jebisayna dhaawacii iyo keliya ma soo gaadhine bal muslimiintii oo dhan maalintaa dhaawaca waa gaadhay toddobaatan saxaabada nebi maxamed ka mid ah ku shahiiday oo nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam baa maalintaa dhaawac la gaadhsiiyey sababtuna waa maxay waa jamaacaddaa buurta dul joogta iskhilaaftay weeyaan adduunye jacayl baa ilaahay ku sheegay meesha inuu yimiday cisyaan baa dhacay oo nebi maxamed amarkiisii haddii la jebiyey waxaad ogaataan gargaarkii waa rafacmaya lidaalika ibnu cabbaas radia allaahu canhuma ayaa odhan jiray laba nabadgelyaa ilaahay ummadda siiyey labadaa nabadgelya mid ilaahay waa inaga qaatay waa nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam midna waa istikfaartii oo istikfaartii ummadda loo reebay wamaa kaana allaahu layucadibahum wa anta fiihim wamaa kaana allaahu mucadibahum وهم يستغفرون با إلى هيري انت أدقوا أمد هذا دحجوك تنا عذابي من با إلى هيري انت أمد هذا دمداف إلهي أي ويدي سنيان إلهي أي أصو نغنيان عذابي من با إلى هيري بركة أمر النبي محمد كسوف لي وجماعة قيب كمدة أي جبيين أي مسلمين تمارين تجب كسو قاري وتضباط نينو صحابة كو شهيدي nebi maxamedna maalintaa la dhaawaco dhiiggiisa dhulka uu ku daatay xamso nebiga adeerkiiyana uu ku shahiiday maahayn dagaalku wax sahlan dagaalka uxud waxaa qisaddaa inoogu filanoon u soo qaatay haddii ummaddu ay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadyigiisa dhaqankiisa sunnadiisa akhlaaqdiisa aan ka fogaanno waxaad ogaataan ilaahay baan ka fogaannay ogow wa atiicu ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين بل انت أحكام آيدا كجرت أوفر صدع وأطيعوا الله ورسوله إلهي سا إلهي أطيع بالليل ورسولك سأطيع و ولا تنازعوا إنك نحذي نبا إلهي همر منا حق الله ممر ما حقه وعديه ولا راعى حقه حداد من تنازع ملكي هداد سوق قبستان يا ما ملكا هداد ثلاثة أمد سوق قبستان كان صحيح كان غلط هداد سوق قبستان ومسلمين تدحدو ذا أمرم وكدعو مرم كسل اسم باطل وحق أنا نهين هدو دحدو ذا وكدعو فتفشلوا بها إلى هيد وتفشل ميسان فشل هدوي ما دام محاك كدعايا وتذهب ريحكم قوة دينية من مدين نبا تجسب إلى هيدي والله قل سوء اليوم لا يدي واطيعوا الله ورسوله ilaahay rasuulkiisa adeeca baa lagu yidhi in kuntum muuminiin haddii aad tihiin kuwo iimaan labaa ilaahay yidhi marka nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam nolosha uu ummadda ula yimiday baa la rabaa inaan ku dayanno xayaata alislaam haddaad nolosha islaamka aad raaci weydid waxaad raacaysaa xayaata xayawaaniya xayaatada la yidhaahdo marka shayga شيء أقوم مهم سنة نبي جنا كذا دين يعني نوام حبي علم دولا دين وقاب كي نبي جنا أمد أو رسالة دو قرسين أي تبليغ الرسالة أكبر معجزة واتس سيدين نبي سيدين نبي قوم دو تربية دي سيدين نبي قوم دو رسالة دو قرسين كيفية دين نبي محمد قوم دو رسالة دو قرسين kayfiyaday bay ahayd wakhtigaa inagu dheeraan laakiin nebigeenna moxamed calayh isalaatu wasalaam inaan ku dayanno oo noloshiisa aan baranno oon ubadkeenna barno oon ku dhaqanno oo diintaa ilaahayna siiye nolosheenna ay ka muuqato dadaal baa loo baahan yahay markaas dadaalkaasi culummada keliya maaha mas-uuliyaddu waxay saaran tahay nebigu diinta in ummadda la gaadhsiiyo diin la baro xilka culummada keliya nebigu ma saarin muslim kasta xilkaa nebigu uu ku wareejiyo uu saaray balliquu cannii walow aaya balliquu amar cannii waa tashriif iyo takriim walow aaya waa takhfiif lagu khafiifiyey laguu fudaydiyey rasaaladdii dee inshaa allah dhahada inaan dadaalkaa diinta u wada kacno oo hadyigii nebigeenna aan raacno ku dayanno ma wada niyooteen insha allah insha allah dhahada insha allah dhahada si fiican u taaga gacanta allah ina aqbalo dembigeenna allah ha dhaaf